qui dentro di sé Ma se confondi la tua con la sua libertà Privi il tuo bimbo del suo latte piaci, ti voglio, ti amo. empty lo dei secoli bui